Konnichiwa! Emma, watashi wa nihon nenpo tekita nesho o oho oshi osheiti. Uh, ah, watashi wa uh, ah, konfu arang koto dishita. Um, Sunogo tojige rido condition desu. Sulagu, Mayogi, uh, ah, Watashi Mayogi, ano? no, Tami, uh, Watashi wa Kore, uh, ah, Oshi. Oh, Mabota, Watashi Mabota no, Tami ni Watashi wa Kore Nishiko, uh, Shite Sunogu, Masukara. Konibichi, uh, ah, Konibichi no ta tame e watashi wa koreshi. Dakara, uh, ah, sore deki desu. 私の名前はザリナ・メイ・パウです。私はウルタアス・バタンガス・ソメます。私はシガス・ヨカ、ジェン・キョ・ハイコ・キョ、ジョネン、ミス・ソマリます。ディコラ・オリエンタル・ミンドロ。私の名前はハハ・ジェブル・パウです。彼女はハタロ・ディ・ドバイです。彼女はソコに Yaku OFW. Watashi wa kanojo no um, Yoshe no ko des. Watashi wa uh, Omar Tade. Watashi no shishi o simashite uh, imashita kampetika uh, kajo do ke wa Watashi no wa Watashi no totomo aishataru. Uh, ah, watashi wa petsu o moteru kanojo kanojo mai wa wa moimoi desu. Watashi wa kanojo mesu mes desu. Uh, kanojo wa watashi no shomi no 話をします。それは私です。どうもありがとうございます。